بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى والضحى ربك وما خير لك من الأولى لسوف يؤتيك ربك فترضى يجد يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله